E aí, pessoal? Aqui é a Paloma. Hoje estou jogando Mortal Kombat Online. Peço para que vocês confiram o vídeo até o final. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, comentem, fique à vontade. Então é isso aí, bora pro jogo! Bora pro jogo aqui, ó. Eu vou vencer. Tô confiante. Faz tempo que eu não jogo, viu, Mortal Kombat. Vou aqui o personagem. Scorpion. Eu vou pegar o Scorpion. Scorpion. Still love you aqui. <laughs> Não, nem pro cara ter escolhido outro, outro personagem. Goro's Lair. Peguei esse que eu treinei com esse. <laughs> Tá, eu tô aqui esperando a oportunidade, já levei. Porra. Mãe. Chega, né, cara? Solta a corrente. Legal que tem. Dá pra você passar pro outro lado assim, ó. Tá. Deixa eu fazer meu golpe aqui. Só você quer fazer. Vai. Hum, tô perdendo feio aqui, viu? Meu. Ai, que raiva. Você vai ver mesmo. Round 2. Fight. Gente, deixa eu bater. Olha, esse jogo é rápido, viu? Não sei pra que, que esse cara pegou o mesmo personagem que o meu. Confundi também. Vai, morre logo! Você não tem nem sangue. Ah, até parece que eu ia cair no seu, seu especial. Final round. Fight. Gente. Ai, morre novo. preciso treinar mais. se não, né, cara? Deixa eu fazer nada. especial bonito. Dá o fatality, não. pessoal. Não é fácil, viu? Round one, fight. Vai ficar assim, não. Preciso mudar essa... Toma! Tá. Calma, deixa eu bater também. Chega! Vem aqui, vem. Ah, não! Eita! <gasps> Ai, que raiva. Round <laughs> two, fight. Preciso mudar isso. tá Vai. Corrente nele. Hum. Gente, caiu. pro próximo jogador. Three hours later. A gente vê a mesma pessoa jogando com o Scorpion. Nem pro cara ter mudado de novo. Vai ver. Toma. Era certo que ele ia fazer isso. Que viagem é essa, velho? Ah, não. Vai, você com essa corrente pra lá. Eita! Minecraft. Pessoal, eu posso dizer que esse jogo é bem divertido. Muita atenção aqui. Cara. Fica aí, defendendo. Morre. Porrada nele! mil. Defendendo. Ah! Deixa o especial pra lá. E agarrar ele. Ah. é isso aqui, gente. Forte. Hum gente, olha. Deixa eu lutar um pouquinho, vai. Uma porrada na sua cara. Vai. Toma corrente! Morre logo! Ah. 哎，难道吗？ Deixar pensar muito não. Olha. Iniciante. Sem piedade. Eita! Toma. Não pode, eu tava ganhando. Tá. Vai, morre! Quase que eu perco. Não. Tá, tá nervoso, Gente. surra. bater. Chavira. Vai. Vai, morre. Ah! que eu morro. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para quem não é inscrito. Espero que... É... Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até mais!